yuk goyang jali Kita happy happy, yuk goyang jali Enggak bikin nyeri Ayo goyang jali Lagu apa aja goyang ya goyang jali Yuk goyang jali Kita happy happy kemari di sini Anak ibu bapak hati ini Bersuka hati Gak usah gengsi Langkahkan iyo kita goyang jari Goyang jali Kita IPS ini Goyang jali Bapak hari kumpul di sini anak ibu bapak ini nih bersuka hati kau usah gengsi langkahkan kaki yuk kita goyang jari Hey pada kemari kumpul di sini anak ibu bapak ini nih bersuka hati kau usah gengsi Langkahkan kaki yuk kita goyang jari